Aykar İlyas'ın hikayesi de şöyle. E, Kepez'den aşağıya indim bir sabah. Beni Kadir garajda karşıladı kamyonla. E, arkasında da dolaplar var. E, Alanya'ya gidelim mi dedi. E gidelim tabii dedik. Biz buraya çalışmaya geldik. Ondan sonra iki saat yol aldık. Alanya'ya girdik. İlyas'la tanıştım. Benim şimdi en büyük bayilerimden bir tanesi olan İlyas'la tam 25 yıldan beri tanışıklığım var. 25 yıldan beri de İyi günlerimiz geçti, kötü günlerimiz geçti. Ama beraberce bu yolu yürümeyi başarabildik. Geçen gün çok gururlanacağım bir şey oldu. Aykar grup altında kocaman güzel bir ofis açmış. E gurur duydum çünkü bizim yapıtaşlarımızda onun rolü varsa onun yapı taşlarında da Cantekin rolü vardır. Beraberce keyiflice çok başarılı işler yaptık. Çok önemli yollar aldık. Sene 1991 yılında Can Hakan Karaca Antalya'ya ilk geldiği zaman 2 saat sonra Alanya'ya geldi. Tanışmamız Can Hakan Karaca ile burada başladı. Kendisini tebrik ediyorum. 25. yılını kutluyorum. Daha nice nice 25 yıllar temenni ediyorum.